welcome to C Chandigarh dear partners सबसे पहले आप साइट के टॉप पर पार्टनर लॉगिन पर क्लिक कीजिए और अपने आईडी पासवर्ड के साथ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए लॉगिन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड में सभी मीनूज नज़र आएंगे फर्स्ट टाइम आप यूज़र हैं तो सबसे पहले आप मैनेज बेस बैच पर क्लिक कीजिए यहाँ बैच फीस में आप अपने स्टूडेंट से ली जाने वाली फीस को मैनेज कर सकते हैं ध्यान रहे यह फीस आपकी स्टूडेंट्स की फीस है जो आप अपने एरिया में अपने स्टूडेंट से चार्ज करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग इस फीस को आप रीसेट कर लीजिए और फाइनल सेव कर दीजिए अपने पैनल के राइट साइड में ही आपको अपनी फ्रेंचाइजी आईडी भी नज़र आएगी और लेफ्ट साइड में आपको अपने वॉलेट बैलेंस भी नज़र आएगा स्टूडेंट्स ऐड करने से पूर्व ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपके वॉलेट में बैलेंस हो क्योंकि ये वॉलेट बैलेंस ही आपके प्रीपेड अकाउंट की तरह यूज़ होगा जब स्टूडेंट की सी एडमिन फ़ीस आप पे करेंगे तो उतना सफिशियंट वॉलेट बैलेंस आपका होना चाहिए उसके बाद ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए फॉर्म ओपन होगा उसको कंप्लीट फिल कीजिए सभी स्पेलिंग्स काइंडली स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट से मैच कर लें क्योंकि ये स्पेलिंग्स डायरेक्टली स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट में अपडेट होंगे तो कंप्लीट फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है उनकी सर्टिफिकेट से ज़रूर जांच लें स्टूडेंट्स का फ़ोटो उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ और उनका certificate according to qualification criteria जो आपको मेन वेबसाइट पर कोर्सेज के साथ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो फिल कीजिए जिस कोर्स में स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उस कोर्स ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर और डिज़ायर्ड बैच को सेलेक्ट कीजिए ये फ़ीस आपने जो मैनेज की होगी वहाँ पर बैच की डिटेल के साथ शो हो जाएगी अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कीजिए अदरवाइज़ आप ज़ीरो फिल करके हाफ फीस या फुल फीस आप सेलेक्ट कीजिए और फॉर्म को सेव कर दीजिए बट ये ज़रूर इंश्योर हो कि जो फ़ीस आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वह आपके वॉलेट में अपडेटेड होनी चाहिए उसके बाद स्टूडेंट को उनके पेपर असाइन कीजिए इन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही उनको अपना स्टडी मटेरियल और एग्जाम्स शो होंगे स्टूडेंट की इनवॉइस के लिए ये आपके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है एड न्यू पेमेंट पर क्लिक कीजिए और मान लीजिए स्टूडेंट्स ने अभी आपको इंस्टॉलमेंट दी है या फुल फीस दी है आप जिस भी तरीके से स्टूडेंट की रिसीट बनाना चाहें उनकी इन्वॉइस क्रिएट करना चाहें वो अमाउंट फिल कीजिए रिमार्क्स अपने अकॉर्डिंग फिल करके और फॉर्म को सेव कर दीजिए इसके बाद आप इस रिसीट को प्रिंट भी कर सकते हैं ये आपके रिकॉर्ड के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की फ़ीस कब आई कौन कौन सी रिसीट के अंडर है वो आपके पास रिकॉर्ड होगा उसका बैलेंस कितना रह रहा है स्टूडेंट के एड्रेस डिटेल्स के साथ में आप इस स्टूडेंट इन्वॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट कॉपी स्टूडेंट को दे या उसको पीडीएफ फाइल सेव करके स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं यहीं पर आपको वी वॉल के अंदर आपके सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें स्टूडेंट की नेम डिटेल उनके कोर्स बैच सेशन और एडिट करने की ऑप्शन नज़र आएगी फर्दर जब स्टूडेंट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एग्ज़ाम रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए जब स्टूडेंट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसके लिए एग्ज़ाम रिक्वेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम रिक्वेस्ट ओपन होने के बाद सेलेक्टेड टाइम ऑप्शन देकर और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं बेटर ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें ऑटोमेशन प्रोसेस पे अदरवाइज आपने अगर ऑफलाइन ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ये अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस जाएगा उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपको इसी जगह पर स्टूडेंट का डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन और अपडेट रिजल्ट ऑप्शन दिख जाएगा आप यहीं से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं ये एडमिट कार्ड स्टूडेंट लॉगिन में भी अवेलेबल होगा जिस समय पर आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं वो डिटेल इसके अंदर आ जाएगी और एग्ज़ाम अगर आपने ऑफलाइन लिया है तो उस पेपर को चेक करके मार्क करके उसकी कॉपी हेड ऑफिस को आपको स्कैन कॉपी भेजनी होगी और इसका रिजल्ट यहीं पर आपने अपडेट कर देना है जब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा देन अगेन हेड ऑफिस के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और जब हेड ऑफिस से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको यहीं पर ही डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं और सेम सर्टिफिकेट स्टूडेंट को भी अपने पैनल में नज़र आएगी इस सर्टिफिकेट पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन बैच सेशन कब से शुरू हुआ था उन उसके कितने मार्क्स आपने दिए हैं अगर ऑनलाइन स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया होगा तो अपने आप ही मार्क आ जाएंगे आपको उसमें कुछ नहीं करना है ऑटोमेशन पर रहेगा और सर्टिफिकेट आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं बाद में इसी में ऑप्शन है बल्क एस ये बेसिकली इन्फॉर्मेशनल मैसेज भेजने के लिए है जनरल मैसेज कृपया इससे ना भेजें अगर आपका इंस्टीट्यूट किसी कारणवश बीच में बंद है किसी दिन छुट्टी हो रही है उसके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करना है या स्टूडेंट्स को कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके या इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करके आप उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं जो इंस्टेंटली उनके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर मैसेज चला जाएगा यहीं पर आपको मैनेज प्रैक्टिस टेस्ट ऑप्शन नज़र आएगी इसमें आप अपने तरफ से स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट ऐड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको सभी कोर्सेज अलाइन होंगे यहाँ पर आप जिस कोर्स का प्रैक्टिस टेस्ट बनाना चाह रहे हैं उनमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करके पेपर का जो भी है उसका पेपर सेलेक्ट किया टाइटल जो आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं और उसमें कितने एग्ज़ाम क्वेश्चन होंगे पास परसेंटेज क्या होगी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होगी उनका रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट दिखाना है या एक दिन दो दिन बाद दिखाना है वो सभी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके प्रैक्टिस टेस्ट बना सकते हैं ध्यान रहे ये प्रैक्टिस टेस्ट केवल आपके आईडी के अंडर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही विजिबल होगी सी की तरफ से बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के बट एड ऑन में ये प्रैक्टिस टेस्ट आपकी तरफ से जो बनाए हैं वो सेलेक्टेड कोर्स के स्टूडेंट्स को विजिबल होंगे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आपको क्वेश्चंस की टाइप नज़र आएंगी यहां पर आप multiples wise true false one word जो भी ऑप्शन लेना चाहें सेलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए उसके बाद आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने शुरू में फिल किए थे उतने क्वेश्चंस लिस्टिंग आ जाएगी और आप क्वेश्चन बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करें ऑप्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आप राइट साइड में प्लस आइकन से ऐड कर सकते हैं माइनस आइकन से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और अपने करेक्ट आंसर्स या जो रॉन्ग आंसर हैं उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए जो इनमें करेक्ट ऑप्शन होगी उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में जो रेडियो बटन नज़र आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है बाकी सभी एज इट इज छोड़ देंगे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन को सेव कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस टेस्ट में नज़र आने शुरू हो जाएंगे इनकी हिस्ट्री आप प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आपके किसी टेस्ट को स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है तो उसकी हिस्ट्री आपको प्रैक्टिस टेस्ट में नज़र आएगी यहीं पर मैनेज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है ये बेसिकली आपको सी की तरफ से कोई भेजा गया डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर वी वॉल में नज़र आएगा या आप सी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो जनरल एडमिन को सेलेक्ट कीजिए बाकी डिटेल्स क्या आपने भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए और सभी डिटेल्स डालने के बाद इसको सेव कर दीजिए जैसे ये सेव होगा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एसएमएस चला जाएगा विद डिटेल्स और इसी तरह सी की तरफ से भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजा जाता है तो आपके फ़ोन पर भी सेंट डॉक्यूमेंट का मैसेज आ जाता है किस डॉकेट नंबर से बाई पोस्ट या कोरियर के थ्रू जैसे भी भेजा होगा वो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर हो जाती है जब आपको अपने वॉलेट में फ़ंड ऐड करना है डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के थ्रू जो भी पेमेंट आप ऐड करेंगे आपके सी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी इसमें ऐड फंड पर क्लिक करना है आपने ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आप जितनी अमाउंट अपने वॉलेट में क्रेडिट करना चाहते हैं और जो रिमार्क्स आप फिल करना चाहें वह डालकर सेव कीजिए आप पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके बाद कार्ड्स बैंक्स या ईएमआई e या यूपीआई वॉलेट के थ्रू जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कीजिए रेफ़र होने के बाद अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए पेमेंट प्रोसेस होने के बाद अपने आप ही आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी उसकी डिटेल आप पेमेंट हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं कौन सी पेमेंट कब आई है आपके पास आपने रिसीट किया है क्रेडिट किया है या डेबिट हुआ है तो आपके स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद जो फीस कटती है वो वॉलेट में रिकॉर्ड आपका पूरा पेमेंट हिस्ट्री नज़र आएगी इसके अलावा आपके पैनल में लास्ट में डाउनलोड्स का ऑप्शन है जिसमें सभी बुक्स जो हार्ड कॉपी चाहिए उनकी प्राइस लिस्ट आपको दी हुई है आपका ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा और एम क्या है इसके अलावा डायरेक्टली आप किसी भी बुक को सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए फुल बुक कॉपी रहेगी same book students login account में भी चैप्टर वाइज अवेलेबल रहेगी हर स्टूडेंट मटेरियल ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल की फॉर्मेट में एक्सेस कर सकता है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स पैनल में भी अवेलेबल होगी thanks for watching see I